Donc aujourd'hui, pour discuter de technique audio, nous rencontrons Anne Brunel, journaliste à Radio France à Paris. Anne Brunel est chargée des programmes web. Elle travaille notamment à la mise au point de nouveaux formats de son dont les auteurs de travaux multimédia peuvent se servir pour enrichir les qualités. Merci Anne d'accorder cet entretien pour cette formation du WordPress Photo Academy. Peux-tu te présenter en quelques mots et dire quel est ton travail actuel euh, pour me présenter, euh, je dirais rencontrer journaliste, euh, mon métier qui est moins de terrain aujourd'hui mais qui l'a été longtemps, journaliste de radio, quasi exclusivement, j'ai fait actuellement un tout petit peu de télé et j'ai fait des travaux écrits d'édition plutôt d'articles quotidiens. Et mon travail actuel, c'est de réfléchir aux nouvelles formes, enfin réfléchir à de faire, <laughs> aux nouvelles formes que la radio peut prendre sur les nouveaux médias, autrement dit, des supports, qu'on appelle des devices aujourd'hui, qui sont dotés d'écrans, qui pour une journaliste de radio est un sacré défi. Euh, comment la radio, justement, aujourd'hui, repense son rôle euh, C'est-à-dire qu'il y a des podcasts, il y a des nouveaux formats, il y a des nouveaux écrans. Alors, s'adapter aux nouveaux médias, euh, c'est en effet des supports dotés d'écran, mais c'est surtout, et avant ça même, une écoute individualisée. La radio, c'est pas du tout comme par la presse. La radio, on envoie des informations à tout le monde en même temps, à un moment donné. Et les gens, pour pouvoir accéder à ces informations, sont obligés d'être dans euh, sous ce parapluie du grand broadcast et d'écouter la même chose au même moment. Euh, les nouveaux médias ont complètement cassé cette logique-là de broadcast, où on envoie, on envoie les informations à tous en même temps. Aujourd'hui, chacun écoute ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et sur quel support euh, il veut. Atawad, hein? anytime, anywhere, euh, any device. Donc, ça nous casse tout, en quelque sorte. Ça casse l'idée d'une grille de programme, ça casse l'idée de parler à tous en même temps. Autrement dit, on est obligé de repenser aussi les contenus pour pouvoir se dire qu'ils vont être consommés, comme on dit, mais je préfère continuer de dire écouter, apprécier même, euh, sur euh, n'importe quel euh, support, à des moments qui peuvent nous paraître incongrus par rapport à l'esprit du programme qu'on aura réfléchi, écouter le matin des programmes qui sont pensés pour la soirée, ça, ça nous arrive tout le temps, et aujourd'hui sur des supports dotés d'écran, et donc se dire est-ce qu'on occupe l'écran avec quelque chose Parce que là, je m'adresse à des photographes. Ou bien est-ce que l'écran, on dit qu'il est dans la poche et par conséquent, on laisse tout le monde C'est quand même un peu du cachet. Donc on se dit, euh, nécessairement, l'écran, on ne va pas prétendre proposer de la télévision. On ne va pas prétendre faire du cinéma, ce n'est pas notre métier. En revanche, il y a de l'information à apporter qui peut être complémentaire au programme. Donc pour répondre à la question dans l'ordre, pour nous l'opportunité extraordinaire d'une écoute délinéarisée, c'est proposer de la radio en petits morceaux, en kit, donc du podcast. Ça, ça a été notre première offensive sur les nouveaux médias. Une fois que toutes les émissions sont en podcast, une fois qu'on a repensé nos grilles pour y ajouter des formats plus courts qui puissent être écoutés de façon nomade, puisqu'aujourd'hui l'écoute elle est aussi ambulatoire et elle est euh, euh, multitâche, se balade, on fait autre chose, donc on a plutôt euh, le casque sur, sur, les oreilles en train de faire autre chose. À partir du moment où on a géré tout ça, si je puis dire, là on s'adapte plus à l'écran. Et on se demande, qu'est-ce que je peux proposer sous les yeux de mon auditeur qui ne l'empêche pas d'écouter et qui au contraire magnifie, d'une certaine manière, le son qu'on lui propose on apporte une information complémentaire, parce qu'on n'est pas uniquement dans une écoute artistique aussi. On réfléchit à ça pour de l'écoute d'information, d'actu, de hot news, on réfléchit à ça pour une écoute artistique, de documentaire, de création. on peut en produire pour euh, sculpture sculptures, ou des concerts pour France Musique. Donc euh, selon les ADN de nos chaînes de radio, on en a quand même 7, euh, dont une qui est faite de 44 nations différentes, donc euh, c'est beaucoup de, défis et de propositions nouvelles à imaginer. Euh, de, l'infographie par exemple, pour agrémenter un contenu d'information. On ça peut-être moins dans la photo, mais on peut l'être aussi pour apporter une information parfois décalée avec ce qu'on va entendre pour enrichir le message. Si on est seulement dans l'illustration, je considère c'est pas intéressant, c'est juste redondant. Et quand on va proposer euh, de la musique ou du documentaire de création, donc des choses dont le son va être très élaboré, il va, pouvoir il va falloir euh, offrir à, l'auditeur quelque chose qui lui permet de rester concentré sur le son, mais qui puisse déployer sa sensibilité en quelque sorte, aiguillonner son écoute encore plus. Et donc ça va être là l'inventivité euh, photographique vidéo qui pourra être euh, complémentaire des efforts des, producteurs ou des journalistes radio. Quand on pense multimédia en général, on parle de photographie et de vidéo et le son est souvent oublié comme s'il était moins important. En, quoi cette idée est erronée euh, bah, <laughs> Tout mon discours serait de dire qu'en multimédia, aujourd'hui, euh, enfin, ce que j'appelle le, multimédia, dans, la, dans les usages d'aujourd'hui, mais si vous regardez cette vidéo, dans deux ans, ce que je dis là va être complètement périmé car ça bouge tout le temps. Mais aujourd'hui, l'usage du multimédia, il est ambulatoire, il est nomade, il est euh, euh zappeur. Par conséquent, il est, euh, voilà, j'insiste sur la mobilité. la mobilité, ça veut dire, à mon avis, le, le smartphone, et euh, l'écoute au casque. Donc, la qualité du son, elle est essentielle. Et quand on est mobile, on n'est pas non plus tout le temps le nez sur l'écran. Donc c'est pour ça que le son est fondamental à cause des usages, euh, à cause de la puissance énorme de la consommation musicale sur les nouveaux écrans sous euh, le nouveau média, le MP3, l'usage du casque qui s'est généralisé d'une façon inouïe, en tout cas quand on vit en ville, on n'a jamais vu autant de gens isolés sous leur casque, marchant dans la rue, euh, soit parlant au téléphone à quelqu'un, à un fantôme, parce qu'on les croise et parlent à, voix haute, et à qui parle-t-il Non, ce n'est pas à Dieu, mais à l'interlocuteur du téléphone. Et dans le métro, ou dans le bus des gens qui écoutent de la musique en casque. Donc aujourd'hui, les nouveaux médias, c'est en effet le son très fortement. D'où tout l'intérêt pour une radio de se positionner bien sûr euh, sur ces nouveaux médias. Et pour les, les élèves de, de, l'académie, de WordPress Photo Academy, euh, il est possible en plus d'acquérir du matériel sans forcément dépenser une fortune si on veut faire des propositions euh, multimédia, photographiques et sonores à des, radio pour les citoyens. Et c'est pas si compliqué de euh, penser le son. Je pense qu'il est nécessaire de, se former un peu au contact euh, de, gens de radio, de techniciens du son, pour euh, avoir une approche sonore qui soit en, écho enrichissant avec l'image. C'est pas simplement avoir le son d'une voix qui parle, par exemple. Je crois que c'est très très très riche d'entendre le contexte sonore d'une image, y compris s'il y a un personnage dessus, mais y compris s'il n'y en a pas. le personnage étant vu, euh, on peut l'imaginer le grain de sa voix, car euh, quelqu'un qui va avoir euh, les yeux clairs, euh, euh, les cheveux longs, euh, l'air buriné ou pas, selon son âge. Rien qu'en le regardant, je pense qu'on on, entend son timbre, on entend éventuellement son accent, s'il est ou pas. Donc je pense que l'image suggère le son du personnage. En revanche, l'environnement autour, le démarrage de camions diesel, ou les petits oiseaux, ou le bruit d'une foule au-delà, l'intérêt du son sur une image, c'est tout ce qu'on peut imaginer hors champ finalement soit dans l'intimité du personnage qui est sur la photo humaine, soit hors champ, autour du cadre de, l'image, pour la recontextualiser. on travaille sur de l'information, c'est passionnant d'aller apporter ce contexte par le eh son, ou bien quand on travaille sur plutôt de l'artistique et de, l'intime sur des personnages, c'est merveilleux de pouvoir entendre euh, autre chose que ce que l'on devine soi-même. On peut trouver euh, des outils assez simples qui ne sont pas pour autant des outils au rabais parce qu'ils sont également utilisés par des journalistes de radio. C'est de Zoom H4 par exemple petite euh, prise de son euh, sur carte flash avec euh, double micro stéréo qu'on peut poser dans un coin pendant qu'on fait ses prises de vue par exemple et ça de l'ambiance. On peut l'utiliser aussi pour faire de l'interview, simplement en le mettant sur un pied ou bien en le tenant à la main. Méfiance quand on tient à la main parce que le contact des doigts sur l'objet va créer des parasites. Donc évidemment le, pied c'est beaucoup mieux. Et on peut aussi adapter sur ces petits euh, enregistreurs un micro avec un câble et un jack, un micro mono qui pour l'interview est encore ce qu'on fait de mieux. Sachant qu'ensuite on va travailler nous avançons sur un outil de montage et de mixage euh, logiciel, par exemple Pro Tools, par exemple le moins cher et un très performant c'est Reaper aujourd'hui, maintenant dans 6 mois je ne sais pas, euh, ça permet de faire ces ajustements entre sa piste mono d'interview et sa piste stéréo d'ambiance et de replacer le personnage dans son cadre et dans son décor sonore justement, pour parler de son, euh, à Radio France, tu es chargé de développer de nouveaux formats sur le web et tu travailles notamment sur un son spatialisé euh, en 5.1. De quoi s'agit-il Le son spatialisé, ça commence avec la stéréo. Ça veut dire du multicanal. Euh, ça veut dire que depuis que les ingénieurs travaillent à la, représentation du son, je pense que des photographes comprennent cette terme de représentation du réel, pour le son c'est pareil on cherche à s'approcher au plus près du réel. Ça signifie que là, dans le réel, là j'ai un mur derrière moi évidemment, il n'y a personne qui me parle derrière. Je serais assise au milieu de cette salle, il y aurait d'autres personnes autour, donc j'entendrais aussi bien des gens parler derrière, euh, peut-être euh, un, outil, un marteau-piqueur, parce que nous sommes dans une maison en chantier, donc euh, sur ma gauche, je, te parle, mais derrière toi, il y a d'autres personnes qui discutent. Je les vois pas vraiment, mais je les perçois, je les entends. Elles habitent mon décor sonore. Donc, le multicanal, c'est essayer de reproduire au plus près cet euh, environnement multisource de mon univers sonore personnel. Si je me tourne, eh bien, ce qui était en face est du coup sur ma gauche. Euh, si je fais demi-tour, l'avant va devenir l'arrière. C'est comme si je mettais mon appareil photo à l'envers, d'une certaine façon. Donc représenter le réel, c'est essayer de multiplier les sources pour, la, pour le capter, donc euh, multipliste en micro, pour le restituer dans un mixage également multipiste et pour l'écouter, ce qu'on appelle le 5-1, c'est ce qu'on a dans les grands cinémas par exemple super bien équipés où on n'entend pas la même chose sur le haut-parleur de gauche et sur le haut-parleur arrière droit et on a par exemple à Paris des salles qui viennent de s'ouvrir dans un système qu'on appelle le Dolby Atmos qui ont même des haut-parleurs au plafond, de sorte que pour euh, aller voir des, films en spectacle, dans un décor soit euh, naturel, la mer, euh, l'espace, Gravity était produit de cette façon-là, ou bien des films catastrophes, où il se passe des choses terribles, évidemment, on est environné de, sons qui donnent cette sensation hyper forte de réalité. C'est ça le son spatial. Donc dans la création radio, ou même dans l'info, imaginez le reporter qui n'est pas toujours au centre de la bataille, heureusement pour lui, mais sur un terrain de conflit ou simplement euh, à Sarajevo, euh, euh, dans une situation quand même tendue, cette réalité-là sera beaucoup mieux perçue par l'auditeur qu'avec un simple micro-mono dont on a le sentiment que c'est quasiment un artifice de mixage, qu'on a été chercher le son d'une canonnade et qu'on a juste mixé sur, le, sur la voix du, du reporter. Donc à beaucoup d'égards, radiophoniquement parlant, dans l'actu, dans le documentaire, mais aussi évidemment dans la musique. Euh, dans la musique, ce, son euh, spatialisé donne une institution phénoménale que vous n'aurez même jamais en concert parce que vous êtes toujours face à la scène. Là, vous êtes au milieu de l'orchestre. C'est avec ce format, avec ce son euh, spatialisé que tu as participé à la réalisation du web documentaire Tlemcen, un art de vivre la cité, qui se veut une promenade sonore dans les rues de cette ville. Comment ce travail a-t-il été conçu alors pour ce documentaire euh, Tlemcen 5.1, euh, euh, c'est un des tout premiers travaux de production qu'on a fait en son spatialisé, sont diffusé sur le site de Nouveau Son de, Radio France, qui ne diffuse que des productions spatialisées. C'était un peu expérimental. J'ai eu connaissance du, reportage documentaire que partait faire une équipe de France Culture à Tlemcen au moment donc c'était au moment où Tlemcen était capitale du monde culturel islamique de 2011. Euh, on a donc saisi l'opportunité de, ce tournage radiophonique qui se faisait sur place. Au lieu de le tourner en stéréo, ils l'ont donc tourné en points, c'est-à-dire avec du matériel de captation, d'enregistrement euh, de, 5 micros. Euh, au retour, on a entièrement déroché peut-être 25 heures de, de prise de son afin d'isoler ce qui était de ce point de vue du son spatialisé le plus représentatif, le plus pertinent. Donc c'était la plupart du temps des prises de son d'ambiance avec une ou deux interviews, mais l'essentiel n'était pas les interviews, c'était beaucoup plus les ambiances et la restitution, j'allais dire, visuelle, euh, c'est-à-dire comment les yeux fermés on était attentifs comment rien qu'en écoutant l'interview d'un archéologue faisant le tour de la grande mosquée, j'étais dessus. Et on a mixé euh, avec cette sensation que l'auditeur, c'est le minaret, on est la mosquée, et que le commentateur, donc cet archéologue qui en fait tour, passe autour de nous. Moi, auditeur, j'avais d'abord, euh, la, voix qui me parle, elle est d'abord devant moi, puis elle fait le tour, puis elle, fait, continue de, marcher et petit à petit on entend euh, les rideaux métalliques qui se ferment parce qu'on est précisément à l'heure de, de la prière, on entend euh, le muezzin appeler, on entend l'eau, les jets d'eau qui se, qui se projettent sur le, sol parce qu'il s'agit de nettoyer tout, tous les abords. Bah, et petit à petit, on a fait vraiment le, tour du pâté de maison en quelque sorte. Et ça, c'est complètement fascinant. Et on a réfléchi sur la question de l'image à cette occasion-là, encore une fois de manière très expérimentale, pour euh, tenter de trouver la solution pour que ce son-là ne soit pas euh, dévoré par une proposition vidéo par exemple. Donc on a pris le parti de faire appel à un dessinateur qu'on a envoyé sur place dans le même lieu et qui a travaillé en écoutant le son qui avait été capté. Donc non seulement il est allé voir en vrai à quoi ça ressemblait, bien évidemment pour dessiner, c'est un dessinateur graveur, donc il travaille en noir et blanc, un peu à la plume comme on travaillerait au stylet. Puis ces dessins nous sont parvenus, on, les a fait travailler euh, par un studio d'animation comme si c'était de la 3D, donc en détourant les plans euh, les uns sur les autres. Donc au fond, évidemment, le décor, l'architecture, euh, les arbres quand il y en a, les personnages quand ils marchent, et la voiture devant lorsqu'elle passe pour pouvoir créer un effet de profondeur dans lequel on évolue hyper lentement pour ne pas euh, susciter trop euh, d'images mentales, alors que le cerveau lui-même, en écoutant le son, se fait ses propres images mentales. Donc c'est un, équilibre qu'on a compris comme devant rester assez subtil, et on n'a pas toujours réussi, encore une fois, c'était du tâtonnement, pour essayer de garder l'image mentale qui, est suscitée par l'audition de ces ambiances, et la proposition visuelle pour qu'on soit quand même dans le bon décor et, proposer des références en quelque sorte d'architecture et de, voilà, de mode de vie, mais qui ne sont que des esquisses pour que ça vaut travail Ce, ce, lien est accessible en dessous de la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres liens que tu aimerais conseiller euh, pour aller voir sur Internet Alors, soit du nouveau son, soit d'autres choses qui t'ont marqué en termes de construction. autre chose euh, que nous n'avons pas produit à Radio France, mais qui a, je dirais, enclenché ma réflexion sur le rapport entre le son et l'image. C'est un, ce qu'on appelle un web documentaire, disons que c'est un programme web associant euh, photo euh, et euh, son. Je ne, je ne me rappelle plus s'il y a des séquences vidéo, il me semble pas. Ou alors c'est de la vidéo en plan séquence. C'est possible, parce qu'en tout cas, le travail a été fait par un photographe, Samuel Bollendorf, donc avec de la photo fixe et peut-être bien du plan séquence euh, fait à l'appareil photo fixe, et du son des interviews, des prises de son d'ambiance faites par Mehdi Aoudik, qui est un documentariste radio euh, euh, largement reconnu, euh, qui travaille aussi bien pour France Culture que pour Arte Radio et d'autres médias. Enfin, le documentaire en radio, c'est quand même pas beaucoup de diffuseurs différents. Et ça s'appelait « À l'abri de rien », produit pour la Fondation Abbé Pierre. Donc c'était pas pour un diffuseur média. Hein, souvent, le web documentaire, d'ailleurs, aujourd'hui, est produit par des ONG. Et là, il y avait une association, donc c'était consacré aux sans-abri, aux personnes en grande difficulté de logement, une association extrêmement forte en résultat entre l'interview ponctuée de très longs silences, d'où l'intérêt de l'association entre le son et l'image, c'est que lorsque après quelques mots le silence intervient, ça fait tout à coup résonner la parole de façon insensée. Et quand on a en même temps le décor dont il est question dans l'interview, Là, il y a vraiment une, émotion qui est produite par cette collision entre deux sortes de silences. Parce que souvent, l'image était vide de son personnage. La voix était elle-même euh, hésitante et, plutôt perlée, faite de beaucoup de silence. Et donc, tout se fait dans l'émotion du cerveau et dans le, ressenti de l'auditeur-spectateur. Donc ça, c'était le point de départ de ma réflexion sur la lenteur nécessaire de sur son dépouillement euh, souhaité lorsque le son est très fort. Quel conseil euh, en matière de son peux-tu donner aux participants de, cette académie D'abord, d'être très attentif, en dehors de tout enregistrement possible, s'habituer à, vivre dans le monde les yeux fermés. D'abord, c'est un défi sans doute pour un photographe, mais euh, prendre conscience du son. prendre conscience du son et surtout de, de tout le hors-champ de son propre champ de vision. Autrement dit, au-delà, autour de l'objectif. Autour de l'objectif, qu'est-ce qui se passe comme euh, événement sonore Ça, je pense que c'est le point de départ. Et quand on a été concentré là-dessus, ce serait presque une forme de méditation sonore. Une fois qu'on a compris ça, je pense que ça roule tout seul. Merci beaucoup Anne Brunel. Au plaisir.